Piwo indyjskie Kingfisher, ale z ulotki, z naklejki wynika, że zrobione w Wielkiej Brytanii. Dziwne pieniądze, ale z czego się nie robi, jak jest się koneserem. Czyli widzisz UK, wszędzie UK. Zaraz skonsumuję ten wynalazek. Surf Cool Premium Indians Premium Lager a to wszystko w indyjskiej restauracji w Warszawie z napisu z tyłu wynika, że Kishelfing is the world's number one selling Indian lager no skosztujemy Czyli Brytyjczycy w miarę przyzwoicie go zrobili na razie męczę jakieś no te, technicznie jest to Carlsberg, ale trochę mi nie przypominający mi Carlsberga do którego jestem przyzwyczajony, czyli puszkowego, ale być może z beczki Carlsbergi są trochę inne.